Então, parabéns, parabéns, que mulher bela, diferente de mim. Ela veio da sua costela, quem sabe Elohim, é Elohim, é seja sincero pra dizer que vocês, que vocês vivem num cativeiro. Adão, parabéns, parabéns, que mulher bela. Mas vocês são reféns, são reféns, Adão e Eva. Vejam esta árvore Conheçam o que a fé sabe Comam este fruto E conheçam a verdade Agora que conhecem a verdade Vamos embora formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Eu vou me rastejar e continuar luciferando vidas Agora que conhecem a verdade É hora de formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Eu vou me rastejar e continuar Luciferando vidas Luciferando vidas Samael é me criou Luciferando vidas e a não gostou Luciferando vidas É por isso que eu vou Luciferando vidas Samael me criou Luciferando, Luciferando, Luciferando, Luciferando vidas Luciferando vidas Samael me criou Luciferando vidas E a não gostou Luciferando vidas É por isso que eu vou Luciferando vidas Samael me criou Luciferando, é luciferando, é luciferando, é luciferando Vidas Vidas